in suo onore uh, una sorpresa, una doppia sorpresa, la prima oggi, la seconda credo tra domani e sabato, ma la prima è questa dice in Twin Peaks, ma come dice il nostro Dale Cooper in Twin Peaks, il nostro caro agente dell'FBI, e anche Gordon Gould se non mi sbaglio, il suo personaggio Even Bad Coffee, is good that no coffee, tutto. Anche un buon caffè, anche un brutto caffè, dopo tutto è meglio di nessun caffè. Eh? Yeah, è vero, ma il caffè napoletano, signori, ladies and gentlemen, è inimitabile, è imbattibile. anzi, un caffè che qua si pronuncia così, eh, senza la, la, doppia F, F, così semplice. Eh, sì, non sono ovviamente un professore di grammatica eh, di italiano, qui non è che possa spiegare tre quarti d'ora perché si pronuncia così, comunque si pronuncia così anche la frase poi che accompagna il tutto, pigliamoci su caffè, pigliamoci un caffè, è proprio appunto napoletana, prendiamoci il caffè, poi la O, che l'O davanti, O sarebbe l'articolo il, con l'apostrofo, O con l'apostrofo, cioè O con un accento accanto, voglio dire, e poi questa pigliamoci un caffè, prendiamoci un caffè, insomma è anche un'espressione per dimenticarsi le cose brutte, eh, che succedono, pigliamoci un caffè, io lascio a dimenticare certe cose brutte che sono successe, meglio prendersi un caffè, per cui pigliamoci sul caffè. Infatti adesso lo prenderò, berrò per lei. Comunque adesso lo berrò finalmente per lei. Ora beviamoci questo caffè in suo onore. evento straordinario Eh sì, non è rimasto nulla qui.